dengan orang tua orang ni sebab tu hikmat Allah Taala waktu turun Quran dengan satu bahasa iaitu dengan bahasa Arab yang fasih yang betul maka Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang baca kepada orang ramai dengan secara yang betul dan maksud yang dikehendaki oleh Allah Taala pun Nabi dan para sahabat pakai amal pakai patibat betul belakang kita pergi mula-mula eh, ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut. Iaitunya, sebahagia daripada isi Quran iaitu isi-isi yang adanya kisah yang sudah pun kita belajar belum pada ni adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini umum sebuah Quran adalah mengandungi banyak-banyak tajuk dan beberapa boleh katakan semua tiap-tiap perkara meliputi ha manusia, ha dunia, ha akhirat. Semua setiap perkara alam ni dak. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. خلاص كده وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون 192 sampai sampai 204 surah syuara. Ayat ni sudah pun kita baca beberapa kali dah. Tapi ulas semula sebab kita berhenti banyak hari dah air banjir maka uh, kita ambil semula hubungnya dengan Quran yang Allah Taala firman di dalam akhir-akhir surah syuara hubungnya dengan Quran dan Allah waktu turun kepada nabi supaya jadi pemberi amarah kepada sekalian manusia. Tapi tu pun Allah royak lagi hubungi dengan Quran ni kalau sekiranya uh, apa ni diketahui ataupun dibelajar, dipelajari oleh orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang ajam Tuhan waktu turun Quran nescaya timurnya khilaf ataupun perbezaan eh, pendapat di antara orang tu orang ni orang tu orang ni sebab tu hikmat Allah Taala waktu turun Quran dengan satu bahasa iaitu dengan bahasa Arab yang fasih yang betul maka Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang baca kepada orang ramai dengan secara yang betul dan maksud yang dikehendaki oleh Allah Taala pun Nabi dan para sahabat pakak amal pakak patibat betul belakang kita pergi mula-mula eh, ayat 192. Dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut. Iaitunya sebahagia daripada isi Quran iaitu isi-isi yang adanya kisah yang sudah pun kita belajar belum pada ni adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini umum sebuah Quran adalah mengandungi banyak-banyak tajuk dan beberapa boleh katakan semua tiap-tiap cara meliputi ha manusia, ha dunia, ha akhirat. Semua setiap cara alam ni dak. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu iaitu ke dalam hati Nabi Muhammad supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajare dan amare kepada umat manusia. Sebab tu hijau Nabi ni, hak hijau lak, dia katanya paling tinggi sekali hijau eh Nabi iaitu jadi rasul yang menyampaikan Al-Quran kepada orang ramai. Nabi tak ada paksa orang supaya masuk Islam ataupun berimeh. Tak. Nabi seru tapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada manusia. Melalui apa? Melalui Quran. Sebab ayat lain katanya, "Wadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Dan hendaklah engkau hei Muhammad berikanlah peringatan dengan Quran. Bagi siapa tu? Bagi orang yang gerung takut kepada amarah. Orang dia tak takut amarah, tak takut apa? Eh, seksa. Royaklah 10 bakul ke dia pun dia tak dia dengar tapi tak masuk perut, tak masuk dalam hati. Sebab itulah Quran ni alhamdulillah. Dengan kita baca, kita ulang, kita faham makna, reti membawa kepada kita meningkatnya ime amale kita, juruh kita tu dengan sebab Quran. Faham Islam kita dengan sebab Quran. Ha tu. Apatah lagi kita nak masuk syurga dengan Quran. Nah. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata bilisanin arabiyyin mubin ni Allah Taala sengaja pilih Quran tu hawa turun dengan bahasa Arab kalau kitab zaman-zaman dahulu diturunkan dengan bahasa yang orang-orang zaman dulu guna seperti bahasa Hebrew dan sebagainya bahasa apa bahasa orang-orang Bani Israel lepas tu Tuhan sebut juga ha ha Bani Israel di dalam ayat-ayat ni iaitu nya dan sesungguhnya Al-Quran itu tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya di dalam kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu. Maknanya belum pada turun Quran lagi. Orang zaman dahulu sudah pun tahu dah. Katanya, akhir sikit lagi, sebuah kitab yang dinamakan Al-Quran akan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya seorang Rasul yang menjadi rasul sekalian alam namanya Muhammad ataupun namanya Ahmad dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuhan tanya, tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu? Sebab orang yang duduk dalam koh sendiri tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan pun tanya, dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendeta-pendeta agama Bani Israel Bani Israel mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu ha ni tanya ni tak ada nak kepada jawab pe tapi tanya oyak kepada orang-orang musyrikin Mekah tu mung tahu ke dak katanya orang-orang zaman dahulu ulama-ulama Bani Israel hok baca kitab Taurah kitab Injil ke apa ya tahu ya reti katanya isi kandungan yang ada di dalam Quran ataupun Quran ni lah Allah Ta'ala akan buat turun di akhir nanti. Masya Allah. Sebab tu, saya undai sekali lagi ni. Dua tiga kali dah baca ayat-ayat ni. Iaitunya nota kaki satu, dua, tiga, tiga di bawah. Ahli-ahli agama dari kalangan kaum Yahudi sedia mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran yang diwahyikan oleh Allah Taala kepada mereka eh, Taala kepadanya mereka mengetahuinya melalui kitab agama mereka. Duk baca, baca, baca, tak tahu apa ratus tahun. Beribu tahun duk baca belum pada Nabi Muhammad nak mari. Maka apabila Kro'el tu hewak turun sungguh kepada Nabi Muhammad, di tengah-tengah manusia yang patuan, tak erti apa sekarang, di segi agama, di segi akidah ke apa, hatulah untuk nak beki manusia, untuk nak cerah semula, u jadi jernih, baik manusia. Tapi orang-orang Yahudi, Kristian, dia tak terima ajaran Quran. Tambah-tambah lagi nya orang musyrikin Mekah sendiri yang mereka itu menyaksi, maknanya duk tengok Nabi terima wahyu Quran. Hari-hari-hari kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Nabi duk baca kepada puak dia. Dari lidah Nabi sendiri kepada puak-puak dia. Tapi orang Allah Ta'ala tak buka pintu hidayah. Dia tak percaya situ. Dia tak terima ajaran Quran. Dia tak terima gapo hak Nabi kecek Nabi royak. Sehingga mereka mati di dalam dalam syirik. Bahkan ada di antaranya yang telah memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam dan selainnya dan lain-lainnya. lain lainnya ini ha, disebut di dalam Quran iaitu orang yang Allah Ta'ala buka hidayah iaitu orang Yahudi pandai baca kitab Taurah reti kitab Taurah dan apabila dia dengar Quran dia masuk Islam ni Abdullah bin Salam sehingga orang-orang Yahudi sendiri maki kepada dia mung ni anak celaka mengerti agama Yahudi dok ngajar dok royak kepada orang ramai dah tapi apabila marinya Nabi Muhammad marinya Quran eh, mu masuk Islam ha ni dalam sejarah royak katanya orang-orang Yahudi ni pakak laknat besar terhadap Abdullah bin Salam sebab tak kena dok pergi masuk Islam dan apa apatah lagi orang-orang lain yang dok di dalam Yahudi juga yang reti agama masuk Islam kalau kita banding sekarang ni supaya tak cah lah. Tak cah hok jadi radap cau awat. Orang-orang Kristian siapa kau jadi ke pun jadi babo di dalam agama mereka. Duk peracam di bot tu bot ni apabila mereka itu geti Islam masuk Islam. Ha, cuba kita gambar katanya tak cah hok boleh duk mengajar orang, tak cah boleh duk ceramuh, duk gapo, tapi tu hewi hidayah kepada dia dia masuk Islam. Cuba kita gambar katanya dalam kelum tak cas diri tu kata lagu mana ke dia. Oh, mung ni lah. Anak celaka cakap-cakap. Duk di dalam ugamu, hak sadah. Di masuk Islam lagi. Ha, tu lagu tu. Cuba kita gambar benda-benda pasal ni. Yang Allah tak ada raya. Satu ayat. Di dalam surah tu syuara ni. Orang-orang ulama Bani Israel. Reti dan pandai kera'ah reti ugamu Allah Ta'ala buka hidayah siapakah dia masuk Islam dan sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada setengah orang yang bukan Arab yang tidak tahu membaca Arab Hamisa dah Quran ni bahasa Arab waktu turun kepada orang yang bukan Arab pas nak pergi baca lagu mana kawai tak reti bahasa Arab supaya dengan Quran saya misal saja ni Tuhan wak turun Quran kepada orang kecek bahasa bahasa Melayu. Ni misal dengan bahasa kita. Supaya kita tengok akak Cina dah. Dah orang-orang tua yang kecek eh. Orang tua yang kata kan, hmm, supaya Melayu tengok akak Cina. Tak tahu apa sekarang. Sebab kita tak reti bahasa Cina. Sebab itulah munasabah Allah Ta'ala waktu turun Quran bahasa Arab kepada Nabi yang berbahasa Arab. Lepas tu tengok kepada keadaan yang sangat teruk orang pada zaman tu. Nak ayat katanya, di tengah-tengah Kaabah tu, tokong penuh. Sepatut benarnya. Beki puak-puak hak pasal teruk. Kaabah cuci tapi dicema oleh kaum musyrikin yang apa tawah pun pasal telanje siu tengah-tengah malam wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi Ha tu. Semelah Nathan tawai kepada Kaabah, tawai kepada Tok Kong. Sudyot manusia hak pasal syirik, pekak gadik cara hidup puak-puak dia yang tak kena. Tapi tak ada Allah. Ha tu. Kalau kita sebut katanya tak ada Allah, bermaknanya orang Arab yang dok jadi patuan hidup yang pasal teruk sub-sub manusia yang duk buat di atas muka dunia pasal itu Allah Ta'ala nak jadi moleknya Kaabah yang dibina oleh Tok Nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi Ibrahim nak jadi cuci semula Kaabah tu. Nak jadi molek semula sangkum yang hidup pasal tak kena tu marinya seorang nabi yang lahir di Mekah besar di Mekah Allah Ta'ala pilih dia sebagai seorang Rasul. Tapi tu beri kepadanya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Setiap so, manusia yang Allah Ta'ala pilih. Untuk nak jadi cucinya. Dunia ni. Bukan sekadar di Mekah, di Madinah saja tak. Bahkan nak ucuci dunia. Tapi Masya Allah. Semua tu mengikut kehendak Allah Ta'ala belakang. Nah, di zaman Nabi itu cuci molek. Eh. Di zaman sahabat kalau kita tengok, Masya Allah. Molek Islam tersebar, tersebar, tersebar. Tapi duduk tak lama, manusianya kelip. Buat syirik semula. Nah, rekor tu, rekor ni, rekor tu, rekor ni. Siapakah hari ni? Siapakah akhir dunia? Nak ayat katanya, cuci. Ugamu tu memang cuci. Tapi manusia duduk. Suka duduk di dalam cemar, duduk di dalam karut dan sebagainya. Anilah. Ha, Nah, saya ulang acak-acak kali baca ayat-ayat ni. Supaya apa? Supaya kita boleh masuk di dalam apa? Golongan orang-orang yang reti sungguh katanya gapo tujuan matlamat yang sebenar Allah Taala buat turun Quran. Bapa boleh nabi dilantik jadi rasul, patu dia sapa ajaran Quran kepada orang di zaman itu, patu tu ajaran Quran masih lagi tersebar siapa ke zaman kita hari ini. Dan kita harap mudah-mudahan masih ada orang duk berpegang dengan ajaran Quran eh? siapa ke akhir dunia. Sekadar itulah. Nah, InsyaAllah kita sambung semula ayat lepas pada ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.